Good morning mga kamaster. Re-rescue tayo ng tropa. Nubusan ng gas. So, tinawag lang ng kaibigan natin na kamaster. Doon daw siya sa may Malbar. So, punta muna natin. Kasi naghihintay na. Tapos, bili na rin tayo ng gas para sa kanilang motor. Okay? time pembeli gas Yun nga guys. <laughs> Nakalimutan ko yung pambili ng gasolina. Re-rescue tayo ngayon ng gun Dahil natirikan siya. Siyempre tayo naman ay mabuting kaibigan. Kaya rescue tayo, rescue, rescue. Rescue on the vlog! go lagyan ang 1.5 na gas bawal daw so ngayon ang gagawin ko lang Wala mong pareho ng doon. Nasayo, nasayo, baka hindi ako sanay, wala pang preno. Walang gasig, baka ano, binalagyan ka, ay ayaw pag paglagyan yung 1.5 kong dala eh. Saan? Nasa likod. Nakabiligan ka. Wow, ayaw. Ano nangyari dyan? Gusto ka lang, Victor. Maraming sarap dyan. Wala nang nalagyan. Oo. Kuha ka dyan, lalagyan. Yan. 1.5. Yan, yan, yan, yan, yan. Bukas ni. Doon ba kung sa lobo? Baka ayaw lagyan niya. Lalagyan niya, babasagin niya. Doon ka magbili. Bilis na! 네, Thank you.